құрметті көрермен қауым бүгін енді көптеген белсенділер өздерінің пікірін әлеуметтік желіге ә, айтып жатыр өздерінің ұсыныстарын енгізіп жатыр оны халық біледі неге десеңіз ә, мына 30 жыл бойы билеп төстеп шексіз билікті өтірікпенен жаламенен ә, өлтірумен саясаткерлерді қолдарына алып алып енді ойлап отыр біз халықпенен ә, не істегіміз келеді соны істейміз деп халықтың жуастығын пайдаланып отыр халықтың басын бірікпегенін пайдаланып отыр сондықтан ә, менің мына ә, билікке айтарым көп 10 қаңтарға парламент сайлауын жариялады енді содан бастайық енді 10 қаңтарда бұрынғы ұрлықпенен бұрынғы істеген қылмыстарыменен ә, соны жалғастырып сайлауды өткіздік деп жариялап тастамақ енді ішіне қарайық сайлаудың кімдер депутат болуы мүмкін ол бүгін белгілі ол назарбаевтың сейфінде жатыр оның бәріне ол ә, қолды қойып керекті деректі органдарға қолдарына беріп қойды сондықтан құрметті қауым құрметті халқым бір өзгеріс болады деп ойламаңдар 99 пайызы халықтың оны біледі бірақ тағы да қайталаймын ә, ертең 10 қаңтарда ә, 21 жылы ә, депутат болып ә, сайланған тағайындалғандардың барлықтері биліктің жағымпаздары мынау алты партия дейді иә нұр отанның кім екенін көріп отырсыңдар ол коррупцияның ұясы ал енді одан кейінгі бүгін парламентте жүрген ақ жол партиясы ол ақ жол партиясы ә, машкевич деген олигарх алаяқтың партиясы қазақтың жерін қазақтың байлығын иемденіп алып ә, миллиардтарды тауып отыр ол партияның мүшелеріне, ол партияның жақтастарына миллиондаған доллар ақшаны береледі ол. Беріп те жатыр. Сондықтан ол халықтың мүддесін ешқашан қорғамайды. Ал енді үшінші партияны қарайық. Ол шоу енді нақты мына өтірікшілердің, ұрлықшылардың өтетіні мен көзім жетіп отыр. Ол мынау бірлік оның атын өзгертіп адал деп қойды қандай ол адал бас қосып қазақтың байлығын ұрлаған адамдар соны билеп отыр сол партияны құрып отыр оның басында отырған тимур құлыбаев назарбаевтың екінші күйеу баласы бірінші күйеу баласы өмірден өтіп кетті оны енді қазір уақытымыз да жоқ айтпай ақ қояйық қандай қоғамға қасірет әкелгенін айтпай ақ қояйық енді мінекей ә, төртінші партия ол анау э, коммунистер партиясы оны халық партиясы деп қойды қандай ол халық партиясы ол жерде өтірікшілер жағымпаздар жиналған демеушілер биліктің ұрлығын жапқылары келіп э, Соны жасырғылар келіп отырғандар енді осдп деген бар ол осдп дегенде қазір басшылық жүйе жоқ ол партияда кім басқарып жатырғанын ешкім білмейді біреулер айтады кмб басқарып жатыр дейді екіншісі айтады ақорда басқарып жатыр дейді ақорда мен ә, ә, ның ә, мақсаты бір сондықтан тағы да қайталаймын мен бір сұхбатымда айтқан шет елде жүрген азаматтар иә оларға мен сый көзбен қараймын бірақ соның ішінде кейбіреулер айтып отыр осдп ға барыңдар осдп ны қолдаңдар сайлауға барыңдар біз ертең ә, билікке келеміз осдп арқылы дейді ешқандай осдп арқылы ешкім ешқайда да бара алмайды осдп ол біткен партия неге десең басынан бастап ұйымдастырған жарымхан тұяқбайдың кім екені белгілі болып қалды міне мен қаншама ә, тәжірибем бар саясатта мен сол жарымханның соншалықта билікке сатылып кеткенін білмеп едім осыдан үш төрт жыл біргеннен кейін бас мен ол партиядан ал енді ауыл дейміз біз бөлмеу керек ендеше қала деген партия ұйымдастырайық ауыл қала ауыл деп әдейі атын қойып қойған мына ауылдағы қау қазақтарды 99 пайызы ауылда қазір қазақтар тұрады соларды алдамақшы ауыл арқылы ал енді мынау сайлауға келіңдер ә, қолдаңдар ауылдың программасы ә, жақсы ертең көсегелеріңді көгертеді ә, деп айтпақшы ал енді ауыл партияны басқарып жүрген жігіттерді білем ғой олардың біреуі де айтқан жоқ жер шетелдікке сатылмасын деп жер жалға берілмесін деп ол халықтың меншігі халық ол жерді игеру керек егістігін өзі егу керек малын өсіру керек жан ұясын сақтау керек жан асырау керек деп олар айтып жатқан жоқ сондықтан міне алты партияның мінездемесі сондықтан бұл қандай сайлау неге егер ә, саяси реформаны кішкентай болсын жасаймыз десе ә, мына жаңадан ашылған партияларды тіркемеді біреуін де тіркеген жоқ олар көшеде қаңғып жүр кейбіреулері митинг өткіземіз деп жүр кейбіреулері ә, анау басқа партиялар арқылы парламентке барамыз деп жақтау көрсетіп жүр жәрдемдесіп жүр сол анау алты партияға тоқтатыңдар қойыңдар бүгін сатқын болмасаң жәрдем көрсетсең ертең сатқын болып кетесіңдер сатқындық деген өмірде ең жаман мінездеме ең жаман ұрыдан сатқындық жаман ұры да жаман ал сатқындық одан да өтіп кеткен зиян келтіретін қоғамға зиян келтіретін қоғамға ә, көрсеткіш енді менің айтарым <clears throat> біреу 19 жылы Тоқаев сайланды дейік ал енді сені халық сайласа қасым жомарт президент мырза билік сенің қолында бүнгі жекейін әлі бір мына қалықты қорлап атқан зорлап атқан абақтыға қамап атқан министрлерді босатқан жоқсың ауыстырған жоқсың ол бір екінші ешқандай саяси реформа жүргізген жоқсың өзім жақтастарым деп инсот деген ұйымды құрдым қоғамдық ұйым енді қазір сол инсоттың ішінде шалқып жүргендер нұр отанға кіріп депутат болайын деп жатыр болады иә олар егер ә, қасым жомарт тоқаев осылай үндемей отыра беретін болса сондықтан менің сізге айтарым осыны жасауыңыз керек жасамасаңыз өзіңізге де қиыншылық болады келешекте әлі халық анау әлгі арменияның халқындай мына қырғыздың халқындай ә, абыржып ә, бұзып жарып ә, мына ғимараттарды шағып парламентті басып алған жоқ үкіметті басып алған жоқ ешкімнің әлі басынан шаш түскен жоқ сондықтан егер мұна сайлауды үш айға шегеретін болса пандемия деп дүние жүзі айтты пандемия жүріп жатыр халықтың өмірін қиып жатыр көптеген азаматтардың сондықтан осыны пайдаланып үш айға созып парламенттік сайлауды мына саяси реформаларды жүргізіп ә, дұрыс заңдарды қабылдап ең басты бірінші заңды алу керек елу пайызы депутаттардың халық сайлау керек бір мандатты округтан шығу керек оны шықсын жиырмасы шықсын елу пайызы партиядан өтсін сол кезде парламент өзінің күшін алады өзінің күшіне енеді халықтың сөзін тыңдай бастайды халықтың үнін тыңдайды осыны жаса жолдас президент мырза президент мырза дейін жолдас дейін ә, екеуі де жарап жатыр ал егер осыны жасамайтын болса баяғы 30 жылда өткізген парламенттік сайлау ә, мына президенттік сайлаудың ә, менен, ұрлаймыз зорлаймыз ә, мынау центр избиркомда қазір өздерінің беделі жоқ ешқандай беделі жоқ ә, <coughs> түрі отыр берік имашев деген ол енді ана нұрсұлтан назарбаевтың құдасы кетір оны босат егер қабілетті болатын болса басқа жұмыс бер бірақ ол жерге заңды тыңдайтын халықтың мұңын мұңын тыңдайтын дауыс ұрлатқызбайтын адал азаматтар жеткілікті біздің мемлекетте тағайындаңдар соны табыңдар ондай азаматты сол кезде халық сене бастайды ал енді көптеген азаматтар мына келе жатқан ә, оныншы 10 қаңтарға сайлауға байкот ә, <coughs> бойкот жариялаймыз деп жатыр енді байкот деген ол ә, мүмкін керек шығар біз ана жолы президенттік сайлауда байкот деп атағанымыз ол қосаным үшін көптеген қалық қосановтың кім екенін білмей қалды бірақ қосанов біздің қатарымызда жүрді жанымызда жүрді оның әлсіз екені, ә, саяси тұрақсыз екенін біз білдік сондықтан біз айттық бұндай сайлау президенттік болмау керек егер ондай президенттік сайлау болатын болса нақты үміткерді енгізу керек еді біреу емес екеу үшеу төртеу дұрыстап сайлау өткізу керек еді иә сондай өткізетін болса қасым жомарт жеңіске жетуші еді бірақ адал жетуші еді адал жолмен жетуші еді иә екі дүркін сайлау болуы мүмкін еді егер дұрыс үміткерлер болатын болса сол президенттік сайлауда соны көре отыра, біз байкот жарияладық өнімін беріп жатыр байкот. неге десең ә, бүгін байкотшылардың саны көбейді бақылаушылардың саны көбейді халық бүгін қайнап отыр іштері қызып отыр қазір бақылаушылар әр участокты бақылайды барады бірақ белсенді байкот деп атағаннан кейін мынау дауыс беретін адамдар мына сайлау участоктеріне барады ал өзінің бюллетенін ол алып кете ме барлығын сызып тастай ма оны мен білмеймін ал енді мен өз пікірімді айтайын мен бұндай <coughs> сай қымазақ сайлауға бармаймын оған қатыспаймын бірақ мына адал журналистер көп адал блогерлер көп осыларға сұхбатымды беремін ал егер мынау белсенді жанды, ұлтқа жаны ашыған азаматтар ә, митинг жарияласа сол митингке де қатысамын пікірімді айтамын бірақ кейбір кезде мына мінбеге шығып алады дағы сол анау саясаткерлер партия құрамыз деп жүргендер ә, шалдар кетсін шалдар кетсін шал кім ол шал ол назарбаев шал ол ана парламентте отырған қалғып шұлғып жағынымпаздар соларды айт сен фамилиясын айт біз шал емеспіз біз елдің ақсақалымыз біз <coughs> мынау әділ жолды аңсаған адамбыз оларды біздің дәстүр бойынша ақсақал дейді әйтпесе шал шал шал шалдар кетіңдер шалдар қалғып отырсыңдар ә, сен не қылып жүрсің бүгін отызға ғана жасың келді мен көрдім ана отыздағы жігіттердің сөйлеп тұрған. иә бар ертең ойздыбаға кір ауылға кір нұр отанға кір шал емессің отызда ғанасың не бітіресің тәжірибең бар ма білімің бар ма ұстамың бар ма қандай халыққа аласың соны ойласашы тек айғайлайтыны шалдар кетіңдер ұйықтап отырсыңдар ей анау ұйықтап отырған шалдар қайт қалғып отырған шалдар қайт анау косырып қайт сұлтановқа айт тағы басқасын айт басын бөліп айту керек қой тізімге қосып, ә, бетменен айқайламай. Қолыңа көйлегіңді ұстап ал. Сонда менің айтарым, кейбір құран тастап жатыр. Біргейік, біргейік. Иә, бірігу керек. Ол негізгі мақсат бірігу. Ал енді кіммен бірігу керек? Қалай бірігу керек? Соның жолын ешкім айтып жатқан жоқ бірігу деген ол ә, біреу халықты оятып халыққа түсіндіріп ә, мынау егер азаматтық қоғамды бастап кететін болса мемлекетімізде ә, азаматтық қоғам ұйымдасатын болса сол кезде бейбіт жолменен біздің асыл азаматтарымыз билікке келеді мен бір билікті аңсап отырған адам емеспін маған тиынға да ешқандай билік бірақ еліміз ертең мынандай байлықтың үстінде отырып, сол байлықтың куәгері болып отырып, мынау шетелдің алаяқтарына ішіміздегі алаяқтарға барлығына таратып сатып ә, ақшалардың барлықтарын шығарып жатыр шетелге егер 30 жылда есептейтін болсақ шетелге осы байлығымыздың байлығымызды пайдаланып, бір триллион ақштың долларын шығарып қойды. Осыны ойламаймыз ба? Ертең еліміз не болады? Иә, 91 жылы ішіміз жылып, малақайымызды көп қаттық. Егеменді ел болдық. Енді біз дамимыз. Енді біз өзіміздің ә, тілімізді дамытамыз, ә, мәдениетімізді дамытамыз жастарды оқытамыз мәдениетке тартамыз келешек болашақ <clears throat> басшыларды тәрбиелейміз дедік кімді тәрбиеледік не істедік ештеңе де істегеніміз жоқ бір кішкентай ғана топ бір семьяның бастауыменен сол семья одан кейін оның жанында жүрген ә, бір қандыбалақтар пайдаланды дағы ә, күллі байлықтың барлықтарын шашып тастады енді мінекей бүгін қаржылық қысым келген кезде жерді жалға береміз деп жатыр мына президент тоқаев айтады «Ә, жерді сатпаймыз дейді иә дұрыс қолдаймын жерді жалға береміз дейді бұл нарықтық экономика дейді сонда ана жерді кодекске жазып қойған 25 жылға береміз деп 25 жылға жерді кодекс арқылы беретін болсаңдар, ертен мемлекетіміз жойылады, ертен Қытай басып алады, экономикалық экспансиясын жасайды. Одан кейін мына жерде қарсылық жасағаннан кейін халық олардың барлықтерін түрмеге тоқтады. Енді дүние жүзіндегі ең э, үлкен ұятсыздық емес пе біздің биліктің істеп отырған семейде қытайларға түрме салғызайын деп жатыр Қытай қазаққа ә, белсенділерді, ұлтжандыларды қамау үшін қазір ә, түрме салады, абақты, абақтыларды салады. Бірнеше корпус қылып салып тастайды үлкен. Содан кейін анау Қытайға жақын семей, э, біз артынан білмей қаламыз. Егер қатты Қытайға қарсы сөйлеген адамдарды сол түрмеде ұстайды дағы біртінде анау Қытайдың түрмесіне барып қамап содан кейін ана денелерін бөлшектейді дағы далаға лақтырып жібереді қалған етін не күйдіріп жібереді соны тосып отырмыз ба ей халқым оянсаңдаршы қолдасаңдаршы мына саясаткерлерді бұларды қолдамаса бұлар жек өздері ештеңе де істей алмайды халықсыз билік халықтың қолында қалай халық пайдаланады солай болады ал енді мына жерде отырған он шақты сатқындар назарбаев бастаған топ он шақты солар бүгін өздерінің үстемдігін көрсетіп отыр солар бүгін саясатты жүргізіп отыр бірақ оларды ешкім сайлаған жоқ тағы да айтатыным сондықтан енді сұрақтарың болса өздерің қойыңдар осыменен ә, мына көрермендермен қоштасайын мен ә, келесі жолы егер сіздердің YouTube каналдарыңызға сұрақтар келетін болса маған айтыңыздар мен сол сұрақтарға жауап берейін <coughs> адал ашық түрде сіздердің YouTube каналдарыңыз арқылы рахмет менің пікірімді тыңдағандарыңызға бір сұрақ аға жастарды қалай шақырамыз біз қалай шақыра аламыз жастар қазір мүлдем саясатқа араласқылары келмейді көзқарас вообще жоқ нөл ол енді бүгін ноль болатын болса ертең саясатқа жастардағы араласа бастайды оның мінекей көрсеткіші жанболат ағаділ жанболат ағаділ ә, бірнеше рет мына белсенділерді қорғап мынау малиновка түрмесінің алдында берген сұхбаттарын көрдім міне біз белсенді айнұрға келіп тұрмыз ол қызды бүгін вокзалдан өз балаларымен бірге алып кетті бұл не деген сұмдық ол өз баласымен бірге та ұстап тұру деген ол деген бала, балаға деген психологический давление во первых екіншіден ол ешқандай заңсыз ешқандай зат істеген жоқ кінәсі жоқ кінәсі жоқ бұлар барып біріншіден балаларды қорқытты жаңағылай қолдарына қайырып алып кеткен болып тұр енді бізге ешқандай хабар бермейді не болып жатқанын не үшін ұстап тұрғанын ешқандай тамақ та бергізбейді балалар мына саңғы тағат оннан бері тамақсыз отыр сіздерге бір сұрағым бар міне осылай үйде жата бересіздер ма осыдан алты ай бұрын менің әкемді алып кеткен осылай жиырма төрті күні дәл осы күні именно осында именно осында сол жерде келесі күні маған аял хабармен ол марқым сол оянып жатқан жастардың өкіледі. сондықтан мен сенемін жамболат секілді әлі жалындаған жастар шығады саясатқа шығады міне осы сайлаудан кейін шығады көпшілігі оннан кейін шығады бұл билік тәғді алдайды Тәғді ұрлайды қалқында осын. соған көз жеткен жастар мына үлкен буынға орта буынға қосылып бірге шығады мен оған сенемін жанболат ағаділдің өлімі қолдан жасалған ба жүз пайыз қолдан жасалған жанболат ағаділді өлтірді неге десең ол жерде мына өзі биліктің айтып отырғаны екі жақтан төбелескендер бәрі тірі біреуінің мұрны қанаған шығар екіншісінің жай көзіне ә, біреудің жұдырығы тиіп кетіп көгерген шығар бәрі тірі ал жанболатқа жүрегіне рет пышақ салады оны істелетін профессионал ғана олар жиырмадағы бала жасай алмайды сондықтан ол жерге профессионал кірісті дағы жүрегіне рет пышақ тықты дағы қашып кетті биліктің қатысы бар яғни енді оны билік жіберіп отыр ғой енді кім жібереді оны қараңыз енді бұл билік яғни қорқытумен осылай қорқытумен жасап отыр бұл енді отыз жыл қорқытып келе жатыр егер қорықпаса бір рет болсын әділ сайлау өткізбей ма бір рет болсын әділ сайлау өткіз ал енді саяси қылмыс болмау үшін күллі өткен сайлаудың барлықтерін 30 жылда адал өткізу керек еді біреуін де өткізген жоқ жаңа жастар деді жастар қазір оянып жатыр оянады алла жазса енді бұлар қазір ә, ешкімді де жанболат құсап өлтіре алмайды иә ұрып кетеді я соғып кетеді қамайды қамайды ана жерде ә, пікірін келіп жұмыс жасайды оларменен енді қайталамайды жанболаттың жасындай сол 17-тен 20-25-ке келген азаматтарды енді бұлар өлтірмейді ұрып соғуы мүмкін бірақ қайталамайды бұлар қылмысын басқа түрде көрсетеді халыққа басқа түрменен қорқытады әрі қарай әрекет жасайды деңізші сондықтан ойламасын билік ертең ертең халық көтеріліп лап бергенде не істейміз деп қиналып қалмасын одан да ертеріп кетсін